Asher Asta seran, asta seran, seran, seran, asta seran. kaiseran, seran, seran, astar, astar. Sharan, Sharan, Sharan, Sharan, Sharan, Sharan, Sharan, Sharan, Sharan, Sharan, Sharan, Seran hasta seran, seran seran hasta, hasta, lord, lord, lord, lord, lord, lord, lord, lord, lord, hasta seven, hasta seven, seven, seven, hasta, hasta. oh. hasta serán, hasta serán, serán, serán, hasta selam Askar selam Seven seven askar askar Lor lor loy lor lor loy Lor loy lor loy lor lor Askar selam Askar selam Seven seven askar askar

Seran, seran, seran, seran, seran, seran, seran, seran, seran, seran, seran,

Seran, Astar, Seran, Seran, Seran,